泰拳的躲闪方式为什么只有后仰呢？上期我们回答了，说泰拳是不是有躲闪？当然肯定有躲闪，包括像我们培训的第一段位里面，这是必会的啊。那为什么只有后仰，没有拳击的这些侧闪呢？传统的泰拳里面，这些技术都是拳击过来的。正常来讲，一个学员他躲闪用后仰的方式是最低的风险，因为你面对的有拳腿膝肘，不仅只有拳。那如果我打一个直拳，您侧闪了，我看您侧闪两次，我设一陷阱，嘣嘣高扫踢，那是不是你？ 一侧仰头在那儿一露就结束了呢，所以说呢，最安全的在泰拳里躲闪方式，它就是后仰躲闪。但是后期一些优秀的选手，他为了弥补自己的拳法啊，多一些拳击的实战，他可能借势就会了侧闪，包括摇闪，摇什么呀？躲那高扫踢去，这都是极高的水平技术。但是如果你只打拳法的话，我建议你还是做一些侧闪，不要只做后仰躲闪，因为你这么一躲，这个肚子就露出来了。所以我们有时候泰拳手和拳击手实战只会后仰躲闪的话，那就很吃亏。